Essa é a economia linear. Somos 7 bilhões e meio de pessoas extraindo, produzindo, consumindo, descartando, sem pensar nas consequências, sem pensar no futuro. O mundo inteiro desperdiça 1,3 bilhão de toneladas de alimentos por ano. Metade disso mataria a fome do mundo. who created waste? Before we were on the planet 200,000 years ago, waste did not exist. Hoje, a humanidade já está consumindo 70% a mais do que a Terra é capaz de renovar. We get materials out of the ground, we make something out of it and we throw it away. And then we accept that a phone is worth $1,000 today and 2 euros of recycled materials three, three years later. And of course, if you zoom out, you see how ridiculous that is. Nós estamos numa corrida contra o tempo e a gente está perdendo essa corrida. E a gente não está se dando conta desse fato. Design brought us into this shit. And now design has to bring us out of this shit. We did beautiful things, new technologies, new inventions, all great stuff, but we forgot one fundamental thing, that we are part of this beautiful system and this planet, which happens to function in a circular manner. La sociedad holandesa estaba orientada a la novedad. Es un país en el que el futuro es siempre más importante que, que el pasado. Un nuevo modelo econômico. Un pequeno país apunta un camino. que alia mudança de comportamento, preservação e a possibilidade de melhores negócios. Uma transformação possível num mundo inviável. Circularity is about changing the soul of our economy. That's it. So it's about the attitude. It's about the attitude towards everything what makes our life possible. I want a society or I'm striving for a society that functions in the same way as the environment does. Waste does not exist. Um presente à prova de futuro.